već duže vremena izlazim sa 30.06 i nešto me neće sreća, tako da smo odlučili da pređemo na, na 223. Ili ti na štucka. Ajde da probamo nešto novo.

Thank you. Čekajući će se naći, uvijek se pojavi list. samo glavu preko žita, znači ništa drugo. Pa rekao bi da je, da je mlađa lisica već je formirana, znači full, tako da vreme za odstrelu. Znači, bukvalno, bukvalno je izašla na 20 metara mene. lisica, ovog puta reč o ovogodišnjem leglu, ali dovoljno su veliki da je etički ostreliti tako da jedan predator manje u lovištu i idemo dalje. Gdje ćemo daći biti sreće za još nešto večeras, malo ćemo zavabiti. Ovog puta sam koristio malu crnu metalnu vabiricu, tako da ne znam tačno kako se zove, ali radila je posao dovoljno da je uštapa ivicu kukuruza, pošto mi je pobegla tamo i žita i da ja da prezentuje vrat glava za, pucanje. Rano vam nećemo pokazati, Ekspres je radio odličan posao, glava je malo u lošijem stanju, tako da to je to. Ako vam se dopada ono što radimo, prijavite se na naš kanal klikom na subscribe. Komarci pojedaše bežmo!